omuyimbi space diana nate era kyaddaaki amazina ayatula lwaki yagenda mu maaso n'okuba nga anfollowinga mwana muwala shiba kalungi ku instagram ye yeah. agenze maaso n'ayatula ensonga lwaki ensonga eno kanji kunyonyola enateera naye bifo nga tetunaba kugenda maaso kampisewo ku bulango buno ah, jjukira nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna ah, mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibira nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 4 biri ne musanvu zero musanvu ttaano abiri mukaaga zero biri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga batuukawo oba nga obakubirako ofuna obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 mwana muwala mumumanyi bulungi ava mu source management era nga managingwa omwami gwe bayita roger oba asinga gwe mamanyiko nga manager roger mwana muwala hajala namukwaya eh, also known as spice diana mu linnya erikola sente gyemumanyiko okusingira ddala avuddeyo n'agenda maaso n'aclarifying eggwanga lwaki yagenda maaso n'okuba nga unfollowinga nsheba kalungi unfollowing eno kitegeeza like yagenda maaso n'aba nga uh, yeegaano bajjawo okumugoberera ku page eya instagram like yali amufollowinga bona n'akikyusa n'aba nga takyamugoberera nga gibuvuddeko omwezi nga gumwe mabega tujukire kati ni shiba uh, ah, kalungi ne mwana muwala spice diana enkolagana yaabwe yagenda negwamu ebitategereka ne bafunamuku obutakkaanya uh, oluvannyuma lwa spice diana ne source management oba manager ojo okubanga bagenda mu maaso ne basiba mwana muwala rita dancehall ng'ono yali ayogedde ebigambo ebyagenda maaso n'okuba nga bicyankalanya brand eya spice diana oba source management bagenda mu maaso ne bamusiba era nga kino kyatambulira ddala nnyo ku mitimbagano wabula nate era nekigenda mumaaso n'okubanga kikwata ku mwana muwala shiba uh, ah, shiba yagenda mumaaso naaba nga aweereza ebifaananyi ku peji ye eza facebook ne instagram ng'alaga nti simumativu nakino ekyali kikoleddwa spicedan ne management ye ekyokusiba dance hall oba ekyokusiba omuzinyi ku nsonga eyali egenda maaso eyokuba nga baali bakayanira ku ngeri ya concert ya spicedan eyaliwo nti omuwalono yali ayina amazina ge baali bamukozesa rehaso wabula amazina ago ne baba nga atebaga performing ate ye nga tebamuperforming sizo teyazinako olwo naye nga tebamukozesa rehasos so nagamba nokugamba nti bye baali baperforming nga byali bibulamu okusinziira ku kye baali bakolako rehasos nti bo teb lwakijjayo bulungi so oluvannyuma lw'embeera eno okubanga egenda mumaaso ah, twagenda mumaaso ne tulaba mwana muwala space dana nga akola unfollow ku instagram page ye wabula anfola egikola ku mwana muwala shiba kalungi uh, ah, tujjukire mu music industry bano ababiri almost bagezako okuratinga ku same rate naye nga shiba kalungi aludde mu entertainment industry ya music wabula ate newe botunulidde rate y'abafaani baabwe nti ku facebook bonna bali mu millions ezigezaako okuba nga zifaanagana ez'abagoberezi be balina kitegeeza nti spice dana alinako ku maanyi nate era mu bawagizi okwosaako ne shiba ayinako ku maanyi kugamba bayinza okuba bairatinga ku mbeera yemu ah, kino wekyagenda mumaaso pakistan weyani following shiba shiba yagenda maaso naclarifyinga nagamba nti ye ebiseera ebisinga tafaayo kwani asazeo kumwani followinga olwensonga ye tafa nnyo nnyo ku bigenda mumaaso ku mikutu gya social media ah, wabula mwana muwala spice diana we abaddeko ku interview yemu eyabanaffe aba nbs tv e, eh, mu sho ya tafb ne bamubuuza lwaki ddala yagenda maaso naaba ng'ateekawo unfollow ku page ya shiba kalungi eya eh, instagram eh, tujjukireko ko like shiba kalungi yagenda maaso n'agamba nti tebabeerangako mikwano ne mwana muwala spice diana era kino yagenda maaso kikatambi kano kasasaana nga shiba kalungi yegana spice diana okubeera nate era mukwano gwe nagamba nti tebabeerangako mikwano obula ate simanyi lwaki shiba alinako konsati gyeyateeka ku sena hotel eno yaleetawo nnyo embeera netulabira ddala nti bano bakwatagane netusuubira n'okuba nga tunafunayo kolabo yaabwe nesimanyi lwaki right now ekintu kyate bakivuga bakizaakusaidi ebadde ndala so twali tumanyi balina enkolagana naye bino erwajja ndowooza enkolagana yabembi ebiseera ebisinga ebeera yakwemulisa teba ku mutima munda ah, space diana agenze maaso naclarifying eggwanga ye mu bumpimpi bwe agambye nti ye abeera ne okwagala okugenda maaso okwanfollowinga omuntu yenna yenna gwawulira nti tacyamuinspiringa tacyali influential gyali oba like tacyamumotivatinga kitegeeza nti asobola okwanfulinga omuntu yenna kasita alaba nga omuntu oyo takyayina kimusikiriza ku muntu oyo oba kubaako kyakola tugeze amuinfluensinga oba amuinspiringa nti oba amumotivatinga such things ye kasita alaba nga tekikyaliwo aba refree okuba nga amwanfolowinga era nagamba nti era nagamba nti ye nga ye emabegako abadde talina like kyagabana ne bwana muwala shiba nti oba kiri awo kiri so related wabula n'agamba nti waddembe okugenda mu maaso okuba nga unfollowinga omuntu yenna bwaba ayagadde eh, so ebiseera ebisinga embeera ngeno egenda ebeerawo n'agamba nti ebiseera ebisinga akola ekyo kyaba ayagadde mu bantu baawulira nti takyabeetaaga eh, agenda mu maaso n'aba nga abanfolinga kitegeeza abantu babakooye nga takyabeetaaga ye ategeeza nti agenda maaso nabanfolinga nti shiba takinaamu nyonyo wabanga takyamwetaaga takyalina influensio gyali yensonga lwaki yagenda maaso naba nga amwani folowinga so webalinnya okubanga oli wamu naffe ku mukutu guno